төрт пробиркага төрт түр спирт куюлуп аларга металлдык натрийден салынат этанол биринчилик спирт кыска көмүртөк чынжырчасы менен аз ийлеээшчек бутанол биринчилик спирт узун көмүртек чынжырчасы менен эки пропанол экинчилик спирт үч бутанол үчүнчүлүк спирт көрүнүп тургандай биринчилик спирттер ылдам реакцияга кирет өзгөчө этанол экинчилик спирттерде жайыраак үчүнчүлүк спирттерде андан да жай жүрөт этанол менен укмуш ылдам реакция жүргөндүктөн спирт кайнап чыккан чыгат пробирканын ички бетине спирт буулары пайда болот бутанолдо натрий гейди калкып чыгат 2 пропанолдо реакция жай жүрөт 3 бутанолдо андан да жайыраак 5 мүнөт өткөн соң этанолдо натрий толугу менен эрип кетти ал эми эки пропанол 3 бутанолдо натрий жалтырап калды анткени спирт сырткы оксид калыгын эритип салды пробирканын бетинде пайда болгон бууларга карасак бутанолдо реакция ысыды натрий этанол жана бутанолдо эриди. эки пропанол менен 3 бутанолдо дагы эле эрип жатат этанол менен бутанолдо катуу бөлүкчөлөр калган жок башкача айтканда алкоголь туура келген спирттерде эрийт. ал эми 3 бутанолдо сүзүп жүргөн катуу бөлүкчөлөрдү көрүүгө болот бул натрийдин 3 бутанолаты бул зат сууда начар эрийт. эки пропанолдо катуу бөлүкчөлөр көрүнбөйт биз жыйынтыкка келсек үчүнчүлүк спирттер натрий менен жай реакциялашат анткени экинчилик үчүнчүлүк спирттердин алкогольдору кээ бир туура келген спирттерде начар ээрийт